se inventassem um aroma para o vermelho. Tinha de cheirar a restos de vinho e ao teu batom. De lembrar o aroma do teu abraço. Utilizar as rosas que te dei no verão. Incorporar a leveza do teu vestido. Os morangos que comeste da minha mão. As cerejas que usaste como brincos e o sangue bombeias no meu coração. De ter uma nota de suor de uma noite dançante, ser tão forte ao ponto de me deixar ofegante, me deixar com insônias e ser inebriante.